Так, всем привет! А, меня зовут Дана, и это мое новое э, видео. Видео, как скачивать э, одежду или другие вещи с сайтов, интересных сайтов. В общем, у меня тут один открыт. Э, в общем, давайте я пока вот это закрою и тут главную страницу открою. Это один из моих любимых сайтов, simsnewmyone.ru. Я кину ссылку в описании. Но если вы так запомните, можете... Если запомните, но я все равно кину. И давайте учимся качать. Откроем каталог сайлов, вот это, да. Кстати, у вас тут не будет вот так, добрый вечер, дошка. Вы, я сейчас покажу, как у вас будет. Вот у вас гость, добрый вечер, гость. То есть а, вот так входите, вот тут появится что-то такое. Если у вас есть уже UID, то он сам войдет, если у вас есть, конечно. Если нету, то будете регистрироваться, ничего, там быстрая загрузка подтверждение на ваш э, рабочий email придет, что-то такое. Ладно, давайте э, скачаем одежду для Sims 3. Мне не важно, какая одежда, давайте вот это скачаем, мне как бы все равно. Вот, скачать Sims 3 пак. Видите, установка Sims 3 можно тут открыть, и тут все вот, э, вот такое в формате описания будут выходить все. Кстати, тут я хочу вот это очистить. Загрузочки. Ага. Ну, это мне не надо, я же сама объясняю. Вот, э, качайте. Вот, Mediafair самый лучший. Тут можно реально хорошо скачать. Так, что-то я не вижу. Что-то долго так прямо. М-м-м, что это? Ладно, не будем терять время попросту. Если не делать, то переходим в другую одежду. Ну ладно, давайте эту. Мне сейчас без разницы, какая одежда. Главное, э, лишь бы вам показать, как все это работает. Вот, Chambrow, это качается. Все будет в моих документах, если вы знаете. Теперь я хочу файл пакет, но файл пакет и в одежде редко встречается, так что лучше скачать какой-нибудь мод. А, или там давайте мебель скачаем. Мебель для SimScript. И вот давайте вот эту мебель скачаем. И вот, сим, блин, SimScript. <laughs> Прошу прощения, сейчас вернусь, когда найду пакет. Итак, все, я нашла файл в формате package. Ну, здесь еще есть такое вот Давайте скачаем декор и плюс игру. О, да, вот, вот это и вот это скачиваем. Все, вот это скачиваем. Эти штуки закрываем. Все, мы все это скачали. Теперь просто вот показать подробности и показать в папке. Давай показываем нам папки. Ага, все. Вот эти три. Вот это, это у нас не архивируемое. Мы его открываем. Чем Chambrel. А, вот это три файлика, три файлика мы берем и вот сюда, ну, откладываем в эту штуку. Затем закрываем, это уже не надо. И также сразу корзинку удаляем, не нужно. И теперь вот, вот эти, видите, пакет, пакет, да. Они у меня уже обезьянок. Вот, вот на фоне тут есть какая-то обезьянка, видите? Вот она сейчас, блин. Ну, в общем, чтобы ее скачать, нам нужно зайти сюда. Долго, долго, долго. И вот отсюда скачать. Либо с ltb.net, либо с депос depositfiles.com. Типа отсюда мы ее качаем. Это я тоже дам э, вот отсюда. Короче, ссылку дам. Либо, а также нам нужно, ну, это не надо. Это тогда не надо эта штука. Надо сразу вот это скачать, и она будет, вот написано, это будет автоматически сохранять файлы э, .pkg в нужную директорию. Ну, если это у вас не выйдет, э, вот, в корневой папке mods, там что-то такое, ну, сами почитайте, я сейчас вам объясню. Я вот это, по-моему, сделала, да? И вот сюда. Ага, все. Это я разархивировала. Так, и сразу же удаляем видеогейм теперь. Вот, вот эту штуку сюда. Все. Все закрываем и открываемся. Во-первых, мои документы, Electronic Arts, The Sims 3 и Download, вот такую папочку. Если у вас этой папки нет, вы ее можете создать. Это э, тут где это? Ну вот, не помню как создать, вот так, короче. Создать папку и пишите Download. В общем, она у меня есть, и вот, тут у меня все скачанные объекты в формате Sims 3 Pack. И вот я их сюда кидаю просто, и все. Двойным кликом они активируют лаунчер. То есть открывается лаунчер, точнее у меня как-то так. Орген там. Орген меня гонит. Ну что там не открывается? Сейчас, а? сейчас, сейчас, сейчас. Вот, все, открылось сейчас загрузится. Я сразу иду загрузки. В загрузки заходим. Вот видите, вот это то, что вот только что мы загрузили. То есть сюда перенесли. Мы кликаем на них и жмем установить. Теперь ждем. Вот эта штучка выходит. Вот она. Все вышло. Сейчас будет загрузочка небольшая. Небольшая она будет минут пять. Я шучу у кого как, сколько уже активити, она быстро идет. Ну, сейчас загрузочка пройдет. И вот э, почти загрузочка подошла к концу, немножечко осталось. Прошло, ну, я не знаю, <laughs> только что заскринили время, точнее засекли. Минуту одну, наверное. Блин, что так долго? Вот все. И вот так сейчас будет. Ага, все, видите, процесс завершен успешно. Если тут будет сбой, то я не знаю, что сейчас я... Это в другой рубрике будет. Так, все, видите, все это сделано, публикация, там материалы, все это интересно. Закрываем. Это с расширением Simstream Park. Но есть еще второй package, мы его еще не сделали. Заходим в мой компьютер, локальный диск, Program Files, Electronic Arts, Э, ну, самым последним дополнением, у меня самое последнее дополнение – это райские острова. Я в него захожу. Э, если у вас нету папки mods, если нету ее, то вы ее созда создайте. Создаете папку mods, в ней же создаете packages, открывайте файл packages и вот эти три файлика вот сюда. И сразу же вот так они в голубом, когда просто делаете install to sims hacks. Все. Если вот и второй раз можно для проверки. Видите, он уже сделан. Но ну, если у вас э, не, не подается сделать обезьянку, то вы можете скачать вот такой Research SVG. Э, это Research SVG. Просто открывайте документ, э, там пустой документ, вот этот, э, копируйте, я вот это тоже оставлю, копируйте его сюда, закрываете и сохраняйте как research svg, вот так сохраняйте именно вот так. И там еще это не все, game, bin и вот это файл d3dx93, я сейчас его копирую, его вы копируете. И вот если у вас здесь стоит времена года, студенческая жизнь, во все дополнения, открывайте также там, вот если тут написано студенческая жизнь, заходите студенческая жизнь, game bin и сюда его вставляете, понятно? Вставляете сюда. Тогда только у вас все будет работать. Ну, и потом уже наслаждайтесь игрой. Если вы хотите удалить файлик, э, ну, типа, packages, вы просто опять заходите сюда, локальный диск S, Program Files, Electronic Arts, The Sims 3 Райские острова, ну, с последним дополнением – Э, заходите в моды и удаляете его отсюда, вот, вот так. Так и удалите, короче. Но я не буду удалять это, потому что не нужно. Надеюсь. Если вы хотите Simstay Park удалить, то там вам надо, короче, сделать мои документы, электроникацию. Ну, это я просто так захожу сама. Если вы два раза там, ну, вот это нажимаете, у вас открывается энергия, и заходите в загрузки. Вот, мне нужно, например, нужно, и вот так написать ну, «удалить». Оно автоматически у вас удалится. И вот это все в костюмчиках они, да? И вот так, короче, вы все сделали. Если вам понравилось это видео, э, то поставьте лайк, то есть пальчик вверх. А также подпишитесь, у меня будет много таких видео, уроков, э, а, не только о Sims 3 и других игр. Напишите в комментариях, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, тоже пишите в комментариях. Если вы хотите еще один ви видеоурок, то тоже пишите в виде в комментариях, короче. Спасибо вам за просмотр и пока.